თვითონ ჯეოზახიმა ბა ვინი პარავს ჩემ ვიდეოებს გონი ვიღაცას არ გაუმართლა დღეს გამარჯობათ მეგობრებო როგორც ჩემი YouTube-ის ვიდეო მოიპარა ერთმა YouTuber-მა სახელად პრო პლეიერ გიორგი დიახ, მე უკვე ვნახე მისი ვიდეოები. პირველი ვიდეო უკვე მოიპარა ჩემი. სად გაქრა Mr. Gigi? სად და სად გაქრა Joe Zakhidi? დიდი შესაძლებლობით მან ნახა ყველა ეგ ჩემი ვიდეოები. და როცა დაინახავ ეგ ვიდეოები ჩემ გამომწერებს ძალიან მოიმატოთ და ბევრი ნახვა ქონდა, ალბათ გადაწყვიტა რომ ჩემი ორი ვიდეო მოიპარა. მარა როცა კომენტარებში დაუწერე რომ რატო იპარა ჩემი ვიდეოებსო, მე ყველა კომენტარი წაშალა. დამიჯერე კომენტარების წაშლა არ დაგეხმარება არაფერში. საერთოდ მე ადამიანს ნებას დავრთავრო ჩემზე ან რაღაცაზე გადაიღოს ვიდეო, ანუ აიღოს რამე ჩემი იდეა. მაგრამ ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ ის მეტყვის, მე მინდა რომ შენგან ავიღო იდეა, მაგალითად სად გაქრა მისტერ ჯიჯი, სად გაქრას მურფი. დიახ, შეიძლება რომელიმე ტირექსამ გადაიღო, იყო ვიდეო, თუ სად გაქრა მისტერ ჯიჯის მურფი და ეგეთი ვიღაცეები. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მისი და ჩემი ვიდეო არის 100% განსხვავებული და საერთოდ არ გავს ერთმანეთს. და დაში მოვილი მე ტირექსას უფრო სხვანაირი სიუჟეტი ჰქონდა ვიდრე მე ამიტომ ტირექსას არხზე გადადით და გამოიწერეთ მაგრამ რომელიმე პროფლეიერ გიორგი იპაროს ჩემი რეულებს პირველად მან მოიპარა საიდუმლო სერვერი მერე მოიპარა მისტერ ჯიჯიზე ფორსები მე კიდე ჯეოზახიძი რა როგორღაც ასე და რატო ლაპარაკობს ისე თითქოს ამ ყველა წინანდადებებს წიგნიდან კითხულობს არა არ გაგიკვირდით ალბათ თქვენც კი მიცმოვსვით მიეზები თქვა თვითონ ჯეოზახიდმა. მე ამ ვიდეოში ვწდები თქვა რატომ დაბლოკა ჯეოზახიდის არხი. ახლა გადავიდეთ თეორიაზე. ის რომ აქ 48 საათი იმისთვის რომ წაშალოს ვიდეო, რომელიც მოიპარა, მაგრამ უბრალოდ კომენტარი წაშალა. დიახ, წარმოიდგინეთ თქვენ დაუწერეთ რომელიმე YouTuber-ს კომენტარი და მაგან უბრალოდ წაშალა. და ეგრე 10 კომენტარი დაუწერე. კაი, როგორ 10? 1 ხუთი კომენტარი და ყველა ხუთი წაშალა. ამიტომ პრო გეიმერ გიორგი, თუ გინდა რომ ეს ვიდეო წავშალო, მაშინ შენ წაშალი ყველა ვიდეო, რომელიც მე მოვიპარე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ რამე რეპორტი არ დაეხმარება ჩემს. ანუ თუ შენ გადახვალდე მეტყვი, მაგალითად, შენ ახს დავარეპორტებ და წაგიშლიან, იყო ერთი ტიპი, ერთი ისტორია მაქვს, ახლა დანდრიუ ჩანელი. ხო და დადო პოსტიო და არეპორტეთ ყველამო, იმიტომ რომ ბრავლერში, იმიტომ რომ ბრავლერს ვიღებდი და მე ბანი დავადეთ. ხო და დაიწყო ვითომ და არეპორტებ ჩემს წაშლის ყველა ჩემ ვიდეოებს და აღარ მეყოლება მაგდენი გამომწერი არ და იცით რა მოხდა, სინამდვილეში არ წაიშალა ჩემი არხი. საერთოდ, სულ არის ჯამში 10 რეპორტი, საჭირო რომ YouTube-მა შემოწმოს შენი არხი. არა, ეგრე კი არ დახუროს, როგორც რომელიმე ჯეოზახიდი. არამედ უბრალოდ დაიწყოს შემოწმება, ისე რომ შენ ვერ დაინახო. ხო და თუ YouTube-ი ვერ იპოვის მიზეზებს, რის გამოც შენ YouTube არხი უნდა წაიშალოს, მაშინ YouTube-ი თავს დაგანებს. ხო და ასევე, ჩემ ვიდეოში მე დავპატიჟე YouTuber-ის სახელად T-Rex-ს. დიახ, დიახ, T-Rex-ს. გადადი და გამოიწერეთ მისი არხი. ლინკი არის აღწერილობაში. ხო, მოდით მოусვინოთ T-Rex-ს, რას ფიქრობს ამაზე? გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ და ეს T-Rex-ა. გამარჯობა იოსების მაყურებლებს, იოსებ, გამარჯობა. თუ ამოდოს ნახავთ, ყველას გვინს ნახავთ, გამარჯობა. ხელს მოვიდა ვიშაურებ, აი ამ ვიდეოს სათაურზე რატომ მოპარეს იოსებ გეიმს თავში ვიდეო ჩემი აზრით პირველი ეს არის რომ ბევრი ნახვა გონდა შემდეგ კი გაოცდა ეს ადამიანი მეც და მეცამდე ნახვა მეკეთება მეკეთება რაღაცაო და უბრალოდ იოსების ყველაფერი ფოტო იდეა ვიდეო აზრები ყველაფერი ჩაიკითხა და ეგრა შემდეგ იოსებმა დაუწერა კომენტარი რატომ მომპარეო და ბოდიში ბოდიში მეტი არაფერი ანუ მეც კი ავიღე ეს აზრი, მაგრამ მე გავაკეთე სხვადასხვანაირად. რამონ პირდაპირ გააკეთე ხვდებით? ანუ ანუ ვიდეოში როგორც იყო, აი ეგ ბექგრაუნდი გააკეთა, ეგ თამბნეილი დაადო. ხო და მეც ეგ მე მოყოლა რა შემეძლება. ვინც ეს მიხვდა. მაგრამ ამაზე მე ნომაპარატი ვიწყებ. ამიტომაც დიდი ყונה რომ რეპორტოდა დაუწერე კომენტარებში რომ არ შეიძლება ეს მაგრამ იოსებს გამოიწერ თითქოსა ჩემი აკეთ იოსებისის და თაგებდობებით და უბრალოდ ნუ პარავთ იოსებს და სხვა ყველა იუტუბერ მეც თუ მომპარეთ ეს არ შეიძლება ნუ პარავთ სხვადასხვა იუტუბერებს და მოიწერა ჩემი აკეთ და იოსებისის მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი იყო სინამდვილეში ფეიკი. მეგობრებო, მე ეს ყველაფერი იმისთვის გავაკეთე, რომ დამემტკიცებინა თქვენთვის, რომ იუთუბერს არ უნდა მოხპარო თავისი ვიდეო, იმიტომ რომ ანუ იუთუბერს თქვენ არ უნდა მოხპაროთ მისი აზრი ან ვიდეო, ან თქვენ თუ გინდათ რომ იუთუბერისავით გადაიღოთ ვიდეო და ამ თქვენ ვიდეო გახდეს პოპულარული, ჯერ უნდა უთხრათ იუთუბერს, არა პირდაპირ მოიპაროთ აზრი. შეიძლება თქვენ გეგონათ რომ ეს ყველაფერი სიმართლე იყო და არ იყო მოწყობილი, მაგრამ მაგრამ სამაგიეროდ მე თქვენ გასწავლეთ ერთი რაღაცა. რო არ შეიძლება და არ უნდა მოხპარო სხვა იუთუბერს თავისი იდეა. მადლობა რომ უყურებთ ამ ვიდეოს. ყველას კარგად და ასევე დაწერთ კომენტარებში რას ფიქრობთ. სწორად მოვიქეცი თუ არა?